三二一，嘿，大家好，这里是深夜深夜录影，声音有点呃小，因为不能大声。现在时间是哎，到那个晚上三点，呃，哎，现在讲。这是在正。 简单录一下那个，我很抱歉的是，后发生什么事？情？我很抱歉，现在靠近，还蛮靠近麦讲话的，而且蛮怕吵架的。诶，诶诶，啷做？ 我做了什么？好吧，我明显没做什么，只是好荡哦。啊！有点糟糕，我看，唐僧一来都很大声。啊！超大声的感觉，好像真的大声哦。糟糕！好糟糕！哦。 糟糕，一直觉得声音很大声，觉得是一件很糟糕的事情。哇，那资源还不错。哦，打 boss 了，打 boss 了。啊，弄了。呃。 哎呦，刚刚都在忙那个没看到，哎，糟糕！有点糟糕哦。 基本上这应该录的，该怎么讲？有点短，应该是会有点短的情况，不会大。他太大会 GG，太大的话 GG 啊！呃，设定一下，等一下啊，等下那个到哪里去？啊，等一下。 哎，快点！哎，哦，就要到了，就要到了，哇，又是你，又是你啊！ 第第几把忘记了？剪刀剪刀出针出啊按错，手入手入，诶，再开个，呃呃我没有钱，嗯。 现在声音，哎，现在声音今天悄悄声重。我声音今天调很小声，可是你们听起来应该很大声。所以，这呃，喇叭调小一点不要太大声，会伤耳朵。其实音没有很好听。呃。诶诶诶，进错。啊啊，你到。 哎，等等，我刚刚发生什么事情？我怎么不知道？哎，等我一下，卡卡的。OK。 没弄到吗？哎哎，我能换刀！糟糕，好厉害，换得到，我能换刀！哎呦，在好奇那个狮子王真剑包一张怎样？因为我真的没看过。 瞬间大破的样子，好棒！呃呃，卡住卡住卡住！现在很卡，超级卡，超级卡！现在我的网络处于超级卡模式，超级卡，真的超级卡！哎，怎么不动？哎，他怎么不动了？ 呃，又拿到了，Q 得啊！啊，又是护吃，我吃护吃了，然后。 呃，大概再录一下，这边这边打完应该很久，因为这个这个很累个，开着我电脑就很累个。但现在超级档，呃，哦，录不到画面，录不到画面，绝对录不到画面，糟糕了。好爽。 让我切画面。哎，等一下，刚画面卡住。哎，明明就没有很卡。还有其他的东西啊，好累。 哦，嗯，好累，画面卡住。好吧，那这样的话，我我先关了。哎哎哎，他卡，他好了好了，等打完就先关掉了，先把录音关了。目前是二零一五年，看一下几日几日。 六月六日上午十一点，呃，上午三点十一分左右，那这一步动准。然后那个，到时候配上的 BGM 会是《今天不断毒药》，看特雷拉。